तुम्हें जो भी कहना है कह दो इतना क्यों डरते हो हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो मैं अब तो चला गया हूँ अब तो जवाब दो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो ter डरते हो तो। क्या तुम अपनी मोहब्बत करते हो